Ну вот мы тут на обед встали. К дому нам вон туда куда-то. Тут у нас Саня пытается Хариуса поймать. Костревище вообще готово уже. Леха живее всех живых по-прежнему. Ну, Картошечка почищена. Сегодня рыбки немножко, но что-то есть. Так что так. Соль. А что не взяли? Я же насыпал. И? Йо книга. А ее не брали там куда-нибудь, рюзачок отдельно? Чего взять? А какие твои лекарства? Да, пока. Анальгин? На столе? большого не видел. А ну. Смертельный эксперимент. Мы забыли опять соль. Это проклятое место. Саня ходил за солью. Вот. Здесь нормальное место, здесь можно ходить за солью. Здесь можно ходить за солью. А за это нам всем по яйцу. <laughs> Я снес яйца. Двух мало. Каждому по одному лишнему. Сходил за солью, сижу, курю. Заменил батарейку, отдыхаю. Да, и эту. Да. Ну, <laughs> просто... Тихо, тихо, не ругаемся. Все, погнали. Так, ну вот самый ответственный момент. Барбюха. Сетка у меня слюной зайдет, блин. Ну все, ну все больная пойдет. здесь не нужна. Не-не-не, ой, возьмите меня один раз с собой, да-да, еще. Ну, скачка есть, ну, что на, на, на, на два дня? Так я говорю, ты же не знаешь, это тяжело достаточно, то есть как бы. Ложку. Мужики бросят вообще что-то убирать, и что вполне естественно. Дай Ложку. Да на тебе, господи. Так, ловушку сейчас. Дело рано еще пока. Не ходишь. Далеко ловушка? Леха. Уху покажи. Да, попробовать бульончик. Вот. Это у нас. У нас. Все, что, Нам, мы, ням, ням, все, ням. что мы заработали за сегодняшний день, но... Вот поменьше водички очень классно. Ну, нормально, Не фильтр воды, кстати. Ой, ёкарный бабай. Он сказал, что рыбы мало. Для, для навару самое то. Водички. Ну и Потому хорошо. делали больше этого круга, я делал так меньше. Самое то угадали. Светочка, девочка моя, вот Саня Хованов, Алешка у нас. Молчиновский. Молчиновский, да, блин. Молчиновский фамилия? Да. Не аристократ. Уважаю. Привет. привет. А мы просто Третьякова да, мы просто <laughs> и... кушаем и Зёда, Вот такую нам. Видишь, какие? Что поймали и с тобой сварили. Э, больше ничего не осталось. <laughs> Больше не заработали. <laughs> Замечательно все получилось. Больше не заработали. Погода, не знаю, небо покажу. Вот такое, но ну, только что Все шел дождь. дождь. Откуда никто не понял? Что дождь. Потому что Все, оно вот такое вот у нас. Ты мазнуть майонезиком? Да, Андрюша. Ну да, да. В огурец в этот. Ту, блин, в огурец, помидор.